Apakah Sim Suryon dan Naegyo saudara atau orang asing yang kebetulan mirip? Drama Penthouse memang selalu menyisakan banyak misteri yang sangat menarik untuk dibahas oleh para penggemar. Mulai dari plot twist drama yang sangat sulit untuk ditebak hingga karakter yang selalu menyisakan tanda tanya dan misteri untuk para penonton. Sebelumnya Mimin sudah pernah bahas tentang beberapa hal yang harus terpecahkan sebelum Penthouse tamat, namun ternyata masih banyak hal yang terlupakan dan terlewatkan. Oleh karena itu Mimin akan buat video untuk part 2 nantinya. Namun sebelum itu, Mimin mau membahas dua karakter yang penuh dengan misteri di drama Penthouse. Kedua karakter ini memiliki sifat yang saling bertolak belakang dan berbeda. Namun keduanya mampu memberikan kesan yang menarik dan membuat penonton selalu menunggu kemunculannya dan penasaran tentang mereka. Kedua karakter itu adalah Sim Suryon dan Na Egyo. Sim Suryon dan Na menyimpan beberapa misteri yang membuat penonton sangat penasaran dengan karakter mereka. Mulai dari wajah mereka yang sangat mirip dan bahkan hampir tidak bisa dibedakan kecuali dengan sifat dan tato kupu-kupu di punggungnya. Dan meskipun Na telah mati karena dibunuh oleh Jo dan T, hingga season 3 drama Penthouse hampir tamat, penonton masih dibuat penasaran dengan karakter Na Banyak orang yang mempertanyakan, dari mana Na ini berasal, Lalu apakah Sim Suryon dan Naegyo adalah saudara kembar? Dan jika bukan saudara, bagaimana bisa wajahnya seidentik itu? Atau apakah mungkin Sim Suryon adalah Naegyo dan Naegyo adalah Sim Suryon? Serta berbagai pertanyaan lainnya. Sejauh ini kita mengetahui latar belakang Sim Suryon adalah anak tunggal dari pemilik konstruksi Simon. Sim Suryon juga merupakan seorang wanita yang lemah lembut dan baik hati. Di samping itu karakternya yang sangat anggun membuatnya menjadi sangat populer di kalangan penghuni penthouse. Sim Suryon juga menikah dengan seorang pria dan kemudian tinggal di Amerika. Namun sebelum menikah dengan pria itu, Sim Suryon sebenarnya berhubungan dengan Jo Dante dan bahkan pada saat itu, Jo Dante hendak melamarnya, namun Sim Suryon malah menikah duluan dan tinggal di Amerika setelahnya. Sedangkan Naegyo adalah seorang wanita yang sangat tangguh dan kuat. Nah Egyo juga terlihat lebih bebas daripada Sim Suryon. Di samping itu Nah Egyo memiliki tato kupu-kupu di pundak sebelah kirinya. Nah Egyo membuat tato kupu-kupu itu bersama dengan Jo Dante. Dan saat itu, mereka juga memiliki hubungan yang spesial bahkan Joe Dante berjanji pada Na Egyo akan mengajaknya untuk tinggal di bangunan paling tinggi di dunia yang akan Joe Dante bangun di distrik Chonso. Selain itu Naegyo juga bekerja untuk membantu Jo dan Tae dalam menyukseskan rencana itu. Namun pada akhirnya Naegyo malah jatuh cinta dengan seorang pria bernama Jung Doman. Bahkan sialnya lagi, pada season 2 drama Penthouse terungkap jika Naegyo telah meninggal karena dibunuh oleh Jo dan Tae yang salah mengira jika itu Sim Suryon. Dari semua fakta yang sudah terkumpulkan masih ada banyak hal yang belum terungkap seperti pertanyaan sebelumnya. Jika dipikir-pikir, melihat kemiripan Sim Suryon dan Naegyo kemungkinan besar mereka sebenarnya adalah saudara. Hal ini karena mereka terlihat sangat mirip satu sama lain bahkan Jo dan T yang pernah hidup dengan mereka berdua pun tidak bisa membedakannya. Keberadaan Naegyo sebenarnya sudah diketahui oleh Sim Suryon bahkan dia sendiri yang melihat hubungan spesial yang dimiliki Naegyo dan Jung Doman. Logikanya seharusnya Sim Suryon marah pada Naegyo karena selama belasan tahun Naegyo berpura-pura menjadi Sim Suryon untuk melobi pejabat untuk melancarkan usaha Jo Dante. Namun Sim Suryon malah membiarkan hal itu terjadi bahkan sampai belasan tahun. Selain kemungkinan jika Naegyo dan Sim Suryon adalah saudara kandung, masih ada kemungkinan yang lain yaitu Sim Suryon dan Naegyo adalah satu orang yang sama namun dengan kepribadian yang berbeda.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 See you on the next video.